ko'rinyapti ham bu borib turib solish bu bilmayman qanchalik man to'g'risi bu vaziyatni yaxshiroq tekshirishlarini so'rab qolaman aynan mutasaddi tashkilotlardan mutasaddi organlardan yaxshiroq tekshirib yaxshiroq tergovda olib borishlarini so'rayman moshinani ekspertiza yaxshiroq qilishlarini so'rayman sababi hamma kalit moshinada kelib chiqadi tormozi ishdan chiqdi deyishi mumkin lekin ancha munchaga bu bmvni tormozi bu ishdan chiqishi bu bilmayman haligi qay e, haqiqatga qalay qanday to'g'ri kelishini man bilmayman to'g'risida bmvni bu bmw nemisni til mashinasi bilsalaring и keyin e, bo'stonliqni yo'li bu jal anaqa tor yo'l ham emasda bunchalik tor yo'l ham emas keyin orqasiga kelib solyapti bu qanday to'g'ri keladi bu narsaga shuncha e, ayrim odamlar nimani murod akami to'g'risi qancha suiqasd qilishdi murod akamga ofislariga kerak bo'lsa bostirib borishdi man to'g'risi ishonmayman murod akam просто haligi suiqasd bo'lgan e, man просто ishonmayman aynan bu haligi tasodifiy e, o'lim bo'lganini man to'g'risi ishongim kelmayapti bu narsaga bu juda bugun to'g'risi kecha videorolik ham qilolmadim man shu narsaga o'zimga sig'dirolmasdan to'g'risi uyqularim ham kelmadi aynan aytmoqchimanki mutasaddi tashkilotlardan bu tasodifiy emas deb o'ylayman aynan murod akamga nisbatan suiqasd bo'ldi deb o'ylayman bu narsani bu конечно mani fikrim man o'zimni точка зрениямdan kelib chiqyapti chunki bu bmw nemisni moshinasi bu ancha munchaga keyin eng qizig'i murod akam e, uchib chiqib ketyapti nimadan Mashinadan. bularni texnologiyasi shundaki mashinalarda bmw mashinalarda texnologiyasi shundan iboratki aynan avariya bu avariya bo'lgan paytda mashina kelib turib boshqa mashinaga urilib turgan paytda ichidagi e, hali nima deydi himoya yostiqchalari o'rab olish kerak odamni odamni har taraflama o'rab olib оболочка qilib olish kerak lekin оболочка qilib olish kerak lekin aynan manga bitta narsa qiziq chiqib ketyaptiki murod akam e, bmvdan uchib chiqib ketyapti bmw moshinadan uchib chiqib ketyapti ichidan himoya yostiqchalari qanday ushlab qolmagan deb o'ylayapman bu bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman man bu narsani bu qanaqadir tasodifiy bas deb o'ylayapmanmi bu suiqasd bo'ldi deb o'ylayman man bu narsani hech qanaqa haligi <sighs> ehtiyot ehtiyotsizlik oqibatida bu kelib chiqqan deb o'ylamayman man narsa aynan bu vaziyat qanaqadir suiqasd deb o'ylayman man o'zidan o'zi moshinadan keta turgan moshinadan uchib chiqib ketib bu уже moshina urilgan paytda lasettini э, orqasiga urilgan paytda himoya yostiqchalari o'zini faoliyatini уже bajarish kerak edi bajargan paytda himoya yostiqchalari o'zini shu odamini asrab qolish kerak edi urilib turib orqaga qanaqadir vaziyat bilan chekkaga chiqib ketyapti og'anab ketyapti moshina bu qay darajada e, haqiqatga to'g'ri keladi deb o'ylayman man o'ylayapmanki bu haqiqatga aynan avtohalokat bu haqiqatga to'g'ri keladi deb o'ylamayman man bu narsani bu narsa aynan e, suiqasd deb o'ylayapman man и keyin vafot etyapti moshinadan uchib chiqib ketyapti ayniydan uchib chiqib ketyapti bilmayman man bu narsani keyin moshinani lasetini orqasiga borib solganda <sighs> <sighs> tormoz уже tormoz nima qilsa bo'lardi ursa bo'lardi lekin moshinasi qanaqadir vaziyatlarga qaramasdan shunday обочинani orqasiga dalada paydo bo'lib qolyapti moshina bilmayman nima bo'lgan ekan manga yana eng qiziq eng qiziq tuyulgani что murod akam e, pistoletlar bilan chiqqan ekan do'kondan e, do'kondan pistoletlar tirab turib qanaqadir e, viski piskilar olib chiqib ketishgan ekanmish sal haqiqatga to'g'ri keladigan narsani gapirish kerak bu конечно u bola o'zi chiqib tan oldi keyin что bu gap bo'lmagan lekin bu aynan mana shu gap ham qayerdandir kelib chiqyapti bekordan bekor bu gap bo'lmayapti hozir просто haligi uyushtirilganga o'xshab qolyapti qanaqadir shou bo'la turganga o'xshayapti to'g'risi man agarda rasmiy munosabat bildirilmaganda man to'g'risi ishonmasdim shu murod akam olamdan o'tganligini bu narsa man uchun man tushunishim bo'yicha просто uyushtirilganga o'xshayapti hech qanaqaligi nemisni moshinasi moshina urilgandan keyin lasettiga borib solgandan keyin himoya ostiqchalari ishlamasdan qo'ymas edi сразу urardi himoya yostiqchalari asrab qolish kerak edi himoya yostiq bu narsaga endi hammaga o'ziga yarasha insof bersin do'stlar do'stlar sizlardan bitta iltimos ayt iltimos qilamanki shu masala bo'yicha o'zlaringni fikrlaringni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddaman chunki mutasaddi tashkilotlarimiz mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi kommentariyalarni sizlardan iltimos qilamanki duolaringni ayamanglar mana shu bolaga nisbatan bu bola u darajada yomon bola emassizlar u aynan ko'p odamlar o'ylaganchalik yomon bola emasdi bu na ko'chani bolasi edi ko'chada yurgan lekin birovga zarari tegmagan bola edi umuman zarari tegmagan bekordan bekor zarari tegmagan bola u bolani hech kimga zarari tegmagan bola aynan sportsmen bola bo'lgan и e, hamma hurmat qilardi bu bolani shu fursatdan foydalanib turib aynan murod akam xonto'rayevni oila a'zolariga o'z o'zimni va komandamni chuqur hamdardligimni bildirib qolaman oilasiga sabr tilayman do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar